Siema, z tej strony KubixD, witam Was w kolejnym odcinku, w którym zaprezentuję Wam bardzo fajną sztuczkę karcianą. Na początku przetasuję sobie karty. Ok, następnie poproszę widza o wybranie jednej karty Pokaż ją do kamery. Jej nie pokazuj. Ok? A teraz patrz. O, daję gdzieś tutaj. Ja ją zakryję. Tak, jest wszystko wyrównane. I przełożę sobie karty. Ok, teraz postaram się zgadnąć Twoją kartę. Czekaj. Wydaje mi się, że to jest Twoja karta. Zgadza się? Ok. A teraz czas na wyjaśnienie tego bardzo fajnego triku. Do wykonania tej sztuczki będziemy potrzebowali zwykłą talię kart, Naprawdę, tylko zwykłą talię kart, nic więcej. I na początku normalnie tasujemy sobie karty. Możemy dać do przelosowania widzowi. Po prostu, żeby karty były jakoś pomieszane. Następnie prosimy widza, żeby sobie wybrał dowolną kartę. Na przykład załóżmy widz wybierze tą. Ok, w tym przypadku to jest szóstka, czerwone serce. I w tym czasie, kiedy widz zapamiętuje tą kartę, naszym zadaniem jest zapamiętać kartę z dołu. Tą kartą jest czwórka czerwone serce, tak? I gdy widz zapamiętuje, to my szybko, o, musimy zapamiętać kartę z dołu. Następnie, o, rozdzielamy karty w taki sposób, tak żeby tu była ta czwórka i kartę widza mówimy, żeby dał gdzieś do środka nam oczywiście, żeby jej nie pokazywał i zakrywamy. W takim ułożeniu, patrzcie, ta szóstka znajduje się od, zaraz, y, od razu obok czwórki. Znajduje się po prawej stronie od czwórki. Rozumiecie? Czyli teraz jak będziemy rozkładać karty, ja to robię w taki sposób, że o, rozrzucam sobie karty na stole, tak? I szukam tej czwórki. Bo tylko ja zapamiętałem, karty widza nie znamy, ok. I patrzcie, tutaj mamy tą czwórkę, tak? A przed czwórką została wyrzucona ta karta. Rozumiecie? Było coś takiego. I jak widzimy czwórkę, to karta która była wyrzucona przed czwórką, to jest karta widza. Czyli rozkładamy i jak widzimy tą czwórkę już tutaj, wyrzucamy kartę i jak zauważymy czwórkę w naszej ręce, to znaczy, że ta karta, którą rzuciliśmy, to jest karta widza. I potem nie możemy od, y, w ogóle stracić wzroku z tej karty, tylko o, rzucamy tak, żeby ta karta cały czas, musimy się cały czas za nią patrzeć. Może u mnie tego nie widać, ale nie możemy spuścić z niej wzroku i następnie wyciągamy jedną kartę i mówimy, że to jest jego karta. Ten efekt bardzo się nadaje na jakieś zakłady. Mam nadzieję, że się podobało, że dobrze wszystko wyjaśniłem. Lajkujcie, subskrybujcie. Cześć!